saya menggunakan molase buah juga ada daun kelor dan pete Cina melanding dan bakunya urin kelinci ini saya pakai telur kelinci kira-kira segini kolase ini aromanya hmm, sedap hmm. saya menggunakan molase buah molasenya saya menggunakan 3 liter jadi takarannya satu botol setengah satu botol setengah ini dengan sebuah bisa sudah molase masa tebu bisa ini kita menggunakan ya ternyata ada merasa buah ini juga kita menggunakan kandang telur kita eh, remet-remet yang kita letakkan telur ini ini kandungan magnesiumnya tinggi kalau kalau di kandang telur juga itu kerang-kerang yang ada di laut itu yang rumahnya itu kita tunggu kita masukkan juga bisa betul nah, nggak ada kerang kulit kerang saya pakai cangkang telur ini magnesiumnya tinggi untuk menguat kita gunakan semua juga di sini ada eh, pete Cina melanding nah ini melanding melanding petai Cina juga ada daun kelor nah ini kita nanti kita lumerkan kita bikin lembut kita masukkan juga kita campur karena ini kandungan kalium paling tertinggi itu di sini itu daun-daun juga kelor kelor sama melanding petai Cina nah kita juga nah, kita menggunakan dekomposter ini yang Indonesia kita juga menambahi deko poster. nah, ini ini produk deko prima yang kandungannya adalah ada jamur trichoderma sp ya ini bakteri sternotenya sp bakteri thermophilic geobacillus sp ya ini <laughs>

bagus untuk untuk memerangi jamur-jamur yang jahat di media nah, ini kadang kalau di pertanian sebelum menanam nah, prima apa dekomposter ini kita ini berupa serbuk nah, kita masukkan secukupnya aja ini berupa serbuk kandungannya jamur-jamur juga bakteri yang bagus kita fermentasi kita campur urin tadi kita masukkan secukupnya ini juga sangat bagus untuk nah secukupnya saja untuk membantu percepat penguraian juga dan mengurangi bakteri-bakteri yang jahat kita masukkan ke telur ini nanti kalau sudah difermentasi dia lumer hancur di dalam nah ini mempermudah dia penguraian di dalam kita lumat-lumat gini jadi kalau kita memasak telur jangan dibuang ini juga bagus untuk pertumbuhan penguat batang akar ranting nah itu ini kandungan magnesiumnya tinggi bisa juga kalau ada bubuk kopi kita masukkan juga bubuk kopi itu untuk uh, itu apa fosfor ekspornya di, di kopi juga bagus buat batang juga ekspor di kopi bubuk yang asli ini saya pakai telur ini kulit tapi yang sering saya pakai ini yang ada kulit telur jadi saya masak saya kumpulkan enggak saya buang kulitnya kita fermentasi juga nah, sebutnya biasanya ini nah, ini ini kita Cina ambil daunnya saja ambil daunnya daun-daun biji-biji daun ini daun yang muda daun yang tua tapi daunnya aja jangan dengan ini kita lumur-lumurkan sini ini nanti hancur di dalam sarinya akan diurai difermentasi oleh bakteri saya menggunakan juga di sini untuk booster pengurai bakterinya saya menggunakan E4 yang untuk tumbuhan nah ini yang warna kuning kocok dulu ini saya taker untuk 25 liter ini saya menggunakan gunakan satu gelas ini nah, saya menggunakan setengah gelas setengah gelas sekitar berarti 100 mili dengan 200 mili cangkir ini itu bakteri haus ya. untuk memperbanyak kalium itu hijau daun dan kesuburan sama yang pucuk-pucuk pucuk-pucuk ini agak fokus mengajak dan mewakili teman-teman tetap membantu penguraian biar sarinya cepat sama yang bagian ujung ya, ini lebih kandungan kalinya tinggi batang juga yang muda gini apa-apa kita ikutin ini kan tidak keras ini Ya. terus untuk sisanya ke tadi yang di sini airnya biar mencukupi 25 liter sisanya kita menggunakan air sumur bisa jangan pakai air pam emang apa sih nggak boleh sombong amat air sumur takutnya nanti kadar kaporinya itu sempat membunuh itu tadi dulu bakteri yang ada di tempat yang mau bekerja akhirnya enggak, enggak bekerja kirinya itu mudah kalau fermentasi kita itu bekerja jamurnya itu hidup itu akan mengeluarkan gas itu proses fermentasi alami itu mengeluarkan gas tapi jika tidak mengeluarkan gas berarti bakterinya itu mati nanti kita taruh tempat yang teduh kita tutup rapat mungkin eh, ntar yang teknik untuk yang pakai selang ke air infus nah, itu mungkin besok kita review caranya nah ini yang simple gitu aja ini yang penting tutup rapat mungkin saya biasanya saya lapisi plastik lagi terus kita tutup rapat dengan tutupnya pokoknya ininya udah merasa bahwa tidak bocor udara dari luar nggak masuk nah, nanti dia akan mengeluarkan gas berkala tiga hari sekali kita buka sedikit tutupnya untuk mengeluarkan gas jangan sampai terbuka full nanti takutnya malah nanti udara luar masuk membawa bakteri yang akan menjadi fermentasi kita tidak berhasil selalu merumahkan gini aja nanti hancur ini fermentasi hancur nah, daun kelornya juga gitu ya kita ambil daunnya saja rasa sudah cukup penuh ini juga untuk ketahanan tanaman bagus sobat pupuk VOC yang racian saya ini sudah saya aplikasikan ke tanaman-tanaman saya yang lebih mencolok itu pernah di sini air agak sulit dulu masih air buat penyiraman pam itu belum masuk saya menggunakan air sumur lah kemarau itu sumurnya nggak keluar airnya jadi sering nggak kesiram mau nyiram tuh nyari air dulu <laughs> jauh ke sana tuh dulu perjuangannya itu sekarang udah lancar airnya yes yes yes itu pernah sampai satu minggu itu hanya disiram dua kali oh my god tapi ya alhamdulillah ketahanan tanamannya itu terasa kuat nggak mudah ngedrop ya dua bayangkan satu minggu hanya dua kali nyiramnya itu itu apa adalah anu gitu lencu udah apa ya busem-busem daunnya pada layu tapi saat kena siram sebentar aja 10 menit langsung seger lagi kayak itu itu yang saya rasakan instan itu efeknya ketahanan tuh ketahanan si tanamannya itu kuat sekali karena pakai pupuk VOC eh, ini itu yang saya rasakan nggak mudah ngedrop semuanya ya. kiranya sudah dirasa cukup yakinkan bahwa benar-benar rapat benar-benar rapat jadi kita habis lagi plastik dan masukkan jadi tadi bahannya urin kelinci molase pakai molase tebu juga bisa ini saya biasanya molase dua, saya pakai molase dua. cangkang telur untuk magnesiumnya nah, kalau ada kopi bubuk yang asli masukkan juga bagus itu potasiumnya itu penguat batang juga bagus kaliumnya kita ngambil dari cetai Cina itu kandungan kaliumnya tinggi atau kemanding terus sama itu kelor daun kelor daun kelor itu kaliumnya tinggi ini semua kita pakai bakteri C4 untuk penguraian proses fermentasinya makanannya pakai molase dua saya ada molase itu ya nah, kalau nggak ada bisa pakai gula jawa gula merah nah, itu yang penting bakterinya itu dikasih makanan lupa gula tadi sudah ada infat atau bakteri, kita bisa menggunakan gula merah. Itu menggantikan makanan molase tadi kalau nggak ada. Nah, biar bakterinya tetap berkembang biak. Itu bakterinya bisa berkembang biak, mengurai dan memproses langsung ke sari-sari bahan-bahan yang kita fermentasi tadi. Jadi nanti tanamannya itu sudah mendapat instan itulah fungsinya untuk fermentasi itu itu tadi jadi kalau belum difermentasi kadang itu nanti lama biasanya fermentasi itu langsung ngambil sarinya sari-sari bahan-bahan yang kita campurkan tadi itu langsung diambil sarinya supaya si tanaman saat diaplikasikan diaplikasikan ke tanaman untuk membusukkan penyiraman atau penyemprotan itu akan langsung mendapatkan makanan yang dituju tuh fungsinya fermentasi juga untuk menghindari bakteri-bakteri jahat yang beresiko membawa tuh. juga itu kalau disiram ke media itu juga untuk mengurangi media juga bagus media subur tanah itu menjadi gembur subur karena ada bakteri aktifnya lagi nah, ini saya juga aplikasi saya ini saya tambahin lagi di komposer lagi di produknya Bigo Prima bukannya kita sponsor ya terus apa aja ada mereknya banyak nah, kita ini menggunakan Bigo Prima dan disitu juga ada jamur Albicus <laughs> peperangi pakai jahat di besoknya di media tanam posisi yang enggak enggak baik untuk tanaman akan diperangi dari dekoprima tadi bakteri-bakteri jamur yang sudah berjalan satu kop kita tutup dengan plastik ini penuh lihat ini penuh ini untuk volume meter kita penuh ya kop di iya, harapan ya tiga hari berkala kita buka tutupnya hanya diputar dikit begini aja diputar sampai gasnya keluar jangan sampai dibuka biar enggak terkontaminasi udara atau bakteri dari luar itu untuk biasanya saya untuk sudah siap aplikasi untuk pembukaan itu 25 hari jadi kita eh, fermentasi sampai 25 hari baru nanti kita pindah ke botol-botol aqua dan nanti siap untuk diaplikasikan biasanya takranya itu kalau sudah diaplikasi botol aqua saya menggunakan tutup tadi ya gelas ini satu gelas ini biasanya untuk satu satu tong tong tong cat itu loh tong pil 25 liter nah, tong pil itu paling cat itu lah untuk 200 ini nah, sifat VOC itu semakin lama semakin bagus semakin lama kita menyimpan yang di tempat yang teduh terus di tempat yang nggak kena cahaya itu bakterinya bekerja terus nanti dari aroma gula molase akan berubah menjadi kayak alkohol nah itu malah nanti bagus untuk tanaman itu kalau kita, kita menggunakan POC juga tidak berisiko di media tanam kalau kita menggunakan pupuk hewan atau kecil atau ya, itu juga berisiko juga dengan organik masih sudah steril dengan proses fermentasi dan tidak meninggalkan ampas dia hanya berupa cairan bahan-bahan tertentu pun saya sangat menghindari itu tadi tidak tidak mana dia alternatifnya karena salah satunya pun saya juga menggunakan fosil yang yang sudah ini lebih 27 hari dan juga lambat gas panen warnanya dari hitam pekat sekarang udah mulai coklat dan panen kalau semakin lama disimpan lagi akan berubah menjadi hitam ini masih aroma tetes tebu gulanya masih ada nanti kalau semakin lama disimpan tempat yang gelap tebu matahari matahari semakin kasihannya jelas semakin semakin irit karena akan berubah kehitaman dan biasanya aromanya udah berubah menjadi kayak ada alkoholnya itu malah lebih sedikit pemakaiannya lagi kan. lebih jos nah, keren untuk yang yang tadi barusan diproses kita taruh tempat yang teduh ya ini kan teduh nggak terkena sinar matahari syukur tempat yang gelap nah, ini yang tadi ini ya sekitar 25 hari lagi kita lihat nanti kalau udah nggak keluar gasnya bisa dipanen juga daun kelornya ini sudah melepuh sarinya udah dicampur dengan POC e urin kelinci nah ini kita menggunakan ditaker eh, dikemas ke botol setengah literan kita menggunakan saringan supaya murni hanya cairan saja nah, untuk pengaplikasiannya untuk penyiraman ya tadi yang saya bilang saat 100 mili masih aktif ini yang agak lama oke mulai bawah anggur satu pil cat. fermentasi jadi sudah aman steril enggak panas risiko di tanaman yang penting dosisnya tadi ya Oke, 100 mili untuk air 1 pel 25 liter putri bisa hijaunya hijau pekat hijau pekat subur subur kundi terlihat dari daunnya tebal hijau pekat dan kilat siratkan aja ke media ke daun juga bisa disemprotkan terutama di fikus jenis fikus akan mencolok perbedaannya hijaunya hijau mengkilat daunnya tebal dan pekat enggak busem itulah ya gimana bagus tinggi nah, kalau menyiram sama daunnya nah ini momen kalau saya sendiri sih lebih suka menyiram POC itu pemupukan POC, siraman POC pada malam hari apa biar dia diresap meresap dulu kalau siang kan kena matahari menguap saya lebih suka pemupukan penyiraman di malam hari gini saya semoga video yang sesingkat ini bisa berguna untuk sobat-sobat bonsai Nusantara kita berkarya dengan segala karya berhubungan dengan bonsai salam satu di bonsai kita